Tajuk kita pada hari ini Ramadan Part 2 Bila masuk je bulan Ramadan ni Kita akan perasan member-member kita cuba sedaya upaya untuk berpuasa tapi tak solat hmm, function function sangat function nenek aku dengar pun tepuk dahi kau tahu tak seterusnya rata-rata member kita yang bukan Islam diorang akan respect kita masa kita berpuasa dengan makan jauh-jauh ataupun tak tayangkan makanan diorang dekat status yang mangkuk ayunnya adalah member kita sendiri yang Islam diorang buat apa? Tayang-tayang I Milo dekat status lu. Wow, aku ada ayat Arab nak share dekat kau lah. Kepala bapak kau mantap lagi kau kau lagi per daripada tahun lepas punya kawan-kawan sekalian. Kalau solat korang tak okey tahun-tahun sebelum ni, tahun ni pastikan korang okey kan. Pilihan dekat tangan korang untuk berubah. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah.